¿Sabes lo que me pasaba? A momentos me oprimía el cerebro así, ah. así me hacía. Me lo en la clínica, acá en Disco, y caminé para ir a la clínica, de ahí de, los anteojos, había dejado el coche ahí. ¿Cómo me pesa, cómo me pesa el caminar? No sabes no sabes cómo me está pesando. Eso es para el resto.